após aquele perseguidor ir embora, resolvi ficar mais esperto nos comentários. Afinal, não posso dizer minha localização assim, sem nem saber quem é que está do outro lado. Eu fiquei pensando em mudar de casa depois disso. Mas ao mesmo tempo eu pensava que não precisava fazer isso, porque se ele já teve aqui e não me achou, Provavelmente agora ele estaria procurando em outra casa, parecida com essa, com a mesma descrição que eu dei. Mas o que mais me incomodava era o fato dele ser a única visualização que eu tinha. Será que só tem eu e ele vivo no mundo? Foi aí então que eu decidi conferir aquela conta, aquele canal que ele estava usando para comentar os vídeos que eu postava. <laughs> e adivinha o que eu encontrei? No canal dele tinha um vídeo também. Eu sabia que não era boa coisa. Eu sabia que eu não ia gostar do que eu ia ver. Mas mesmo assim, eu cliquei para assistir. Era alguém filmando nessa mesma casa dava a impressão de ser a mesma pessoa do outro vídeo que ele matou. Mas não tem como. Não é possível. O pior é que eu me senti como se fosse eu ali. A única diferença é que essa pessoa foi pega.